dalam mereka menyatakan ada berlakunya ribut taufan <clears throat> dan juga hujan yang lepas baru-baru ini yang berlaku itu dikaitkan dengan fenomena uh, supermoon malah uh, ada teori juga yang mengaitkan tiga fenomena yang berlaku pada tahun ini tahun 2022 selain daripada super fenomena blue moon dan juga gerhana bulan Tuan-tuan muslimin muslimat Tazkirah saya pada malam ini Adalah hendak mengupas dan menjawab persoalan-persoalan yang lazim bermain di media sosial ini sehingga menimbulkan um, <clears throat> panik dan juga kebimbangan yang tidak berasas. Maka jawapan pencerahan pada malam ini adalah dari sudut sukumun itu dari uh, merupakan satu daripada fenomena-fenomena alam yang juga pada tahun ini akan berlaku juga kerana uh, bulan yang yang dijadual pada 16 Mei dan juga hujan meteor Gemini juga berlaku pada 1 hingga 17 Disember 2022. <clears throat> Jadi manakah yang kita seharusnya kita melihat ya perkara-perkara seperti ini dari perspektif Islam yang bagaimanakah Islam menangani masalah-masalah uh, yang berhubung dengan fenomena-fenomena alam Sebenarnya apakah itu supermoon? Supermoon ini Eh, apabila bulan itu semasa dia mengorbit bumi ia berada pada perigi perigi itu pada um, kedudukan yang paling dekat dengan bumi <clears throat> fenomena ini yang paling terbesar yang berlaku melebihi 14% Eh, Super ini berlaku pada tahun 1947 kalau silap saya yang yang terakhir kemudian pada dua pada tahun 2016 uh, bulan itu berada pada kedudukan yang sangat dekat dan uh, eh, Super ini dia berlaku pada setiap masa setiap tahun yang ada berlaku tetapi tidak saya tidak pasti kenapa pada tahun ini dikembang-kembangkan eh, fenomena ini akan mencetuskan uh, masalah uh, cuaca ya, iklim dan seumpamanya. Sebenarnya supermoon ini bukanlah benda pelik. Sebenarnya bukanlah dari astronomi bukanlah uh, perkara yang pelik kerana uh, berbeza dengan bumi mengorbit matahari. Uh, bumi mengorbit matahari pada Ehm, jarak yang sama ya. bumi mengambil matahari pada diameter yang sama dia tidak berubah tetapi bulan uh, mengorbit bumi dalam bentuk hujung telur ia hujung telur dan apabila bulan itu berada di penghujung telur ia penghujung telur maka tentu kita akan lihat bulan ini dia berada pada kedudukan yang sangat jauh sebab tu kadang-kadang kita tengok bulan kecil tetapi bila dia berada di sisi itu, dia dekat dengan bumi, um, <clears throat> dia besar, dia nampak bulan itu besar. Fenomena supermoon itu bila kita nampak bulan itu sangat besar. Dia jarang-jarang berlaku tetapi bukan benda yang bukan benda yang pelik. Justru tidak perlu lah uh, di digembar-gembur ia sebagai satu benda yang boleh membawa uh, bencana kepada uh, dunia. <clears throat> dan yang disebut sebagai bulan biru bulan biru itu bukanlah maksud bulan berwarna biru belum ini tetapi istilah yang diberikan kepada bulan mengambang. oleh kerana tahun Masihi ini tentang tahun Masihi ini dia pada 12 bulan setahun itu dia mempunyai lebihan 11 hari 11 hari pada setiap tahun maka dalam tempoh 2.7 tahun dia akan berlaku uh, bulan mengapang ini, lumu ini berlaku pada lebih hari itu. Uh, dia berlaku sekali dalam tempoh uh, 2.7 tahun sekali dia akan berlaku. Jadi dianggap sebagai bulan mengambang yang yang tidak lazim, yang jarang berlaku. <clears throat> Sebenarnya blue ini adalah metafora um, dalam uh, dalam apa nama ni peribahasa Inggeris once in a blue moon disebut. Tetapi bulan ni sebenarnya mampu kelihatan kebiru-biruan kadang-kadang jika mempunyai gangguan di atmosfera. Jadi blue moon juga sebenarnya bukan benda lagi, bukan benda pelik, benda yang biasa berlaku dalam um, alam semesta yang biasa berlaku. Sementara gerhana bulan, gerhana bulan ini apabila posisi bumi yang berada segaris dengan matahari dan bulan mengakibatkan gravitasi bulan dan uh, uh, antara uh, bulan itu berada di tengah di tengah di antara bumi dan juga matahari um, di dalam uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada disebut banyak Uh, tentang uh, gerhana bulan. <clears throat> Jadi sakat ni tak ditemui blue atau super tetapi uh, blue dan super moon dia tidak ada beza juga dengan fenomena gerhana bulan. Uh, jadi Islam uh, Islam menganjurkan kepada umatnya supaya menangani masalah-masalah ini dengan cara yang telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebimbangan yang tidak ada asasnya hari ini orang kata fenomena uh, supermoon ini dapat mengganggu uh, mengganggu air pasang surut. Uh, boleh menyebabkan banjir yang besar dan juga potensi hujan serta tekanan uh, potensi hujan yang lebat antara 35 km hingga 70 km sejam. <clears throat> Sebenarnya tuan-tuan muslimin muslimat dari sudut sains memanglah um, pasang surut um, apa namanya hujan dan juga kecepatan angin itu ada hubungan dengan uh, fenomena alam juga tetapi tidak semestinya ia adalah berpunca daripada supermoon. kita bimbang sebenarnya <clears throat> masyarakat kita sering mengaitkan perkara ataupun fenomena alam ini <clears throat> mereka mengambil daripada perspektif yang tidak ada asasnya dalam agama Islam sehingga terjadi sehingga muncullah mitos dan juga takhayul dan uh, saya lihat di dalam media-media sosial ini saya tengok banyak orang suka komen perkara-perkara uh, yang sebenarnya tidak ada asas dan juga suka uh, berkongsi maklumat-maklumat yang sebenarnya tidak dapat dibuktikan dari sudut sains. <clears throat> Bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya? Jadi soal supermoon, blue moon dan juga gerhana itu biarlah ia berlaku. Tetapi <clears throat> Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya fenomena alam ya apa yang Nabi buat seperti gerhana um, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan baginda menyeru kepada umat manusia as-salatu jami'ah dan baginda mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan solat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha tak kala baginda menuju ke masjid dan setelah mengumpulkan sahabat-sahabatnya kata Aisyah dalam hadis ini Fa'adah dan Qiyam baginda bertakbir Kemudian membaca surah Al-Fatihah Dan membaca surah yang panjang Dan rakaat kedua panjang tetapi tidak sepanjang rakaat yang pertama Dan baginda naik ke mimbar dan memberi peringatan dan nasihat kepada sahabat-sahabatnya sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari kebesaran uh, dari tanda-tanda kebesaran Allah terjadinya kerana bulan tiada kaitan dengan kehidupan seseorang ataupun kematian seseorang jadi termasuk juga dalam fenomena bulan ini uh, eh, supermoon dan juga blue jadi benda itu sama saja dengan fenomena uh, gerhana yang merupakan fenomena alam tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya supaya apabila kita melihat ya peristiwa-peristiwa seperti ini maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata dalam khutbahnya ah, Nabi kata terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan ini Tiada kaitan pun dengan seseorang ataupun kematian seseorang. Sebab hal itu disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tak ada terjadi gerhana matahari pada saat itu putera baginda yang bernama Ibrahim telah meninggal dunia. Jadi adalah cakap-cakapnya orang-orang Arab ah, cakap-cakap mereka yang menyatakan meninggalnya Nabi Ibrahim itu maka terjadi gerhana dan Nabi ini tak tunggu lama Nabi berbetul sekali ha, ah, Nabi naik atas mimbar ha, Nabi kata tak ada kaitan pun ya kerana hari ini orang suka yang mengaitkan dengan benda-benda yang tidak ada asas ha, benda-benda yang tidak ada tidak ada dalil kalau dulu zaman saya budak-budak dulu di kampung saya kalau terjadi fenomena-fenomena alam seperti ini ah, Orang uh, kampung bukan nak pergi masjid Tidak untuk uh, solat sunat uh, Sebaliknya mereka mengumpulkan uh, Mereka pergi cari barang-barang uh, Kononnya orang uh, berhala ini uh, Boleh menyumbuhkan tanaman Boleh menyebabkan buah menjadi lepas uh, Dan sebagainya uh, Saya ingatlah dulu masa zaman muda dulu uh, Orang tua dulu pergi masuk hutan cari hutan ha, ambil hutang ni dia pakit pohon ha, pohon kelapa dia tanam lima tahun tak buah lagi pohon tu tak, tak naik tinggi ha, dia dipakit keliling batang pohon tu dia lilit dengan dengan apa nama ni ha, dengan hutang tadi hutang mana tu ha, dia balik kemudian dia taji kemudian dia cakap dengan pohon tu ha, dia kata ni ha, gerhana ni ha, mari lah ni kalau tak buah lagi lepasnya aku tembang lah Nah, biasanya tuan-tuan, lepas tu jadi lumpur. Ha, ah, buah lepas tu. Ada pohon kotak berbuah, dia terjadilah kelebatan buah tu. Ha, dia dah menyangka ini sebenarnya adalah kelebihan ya, yang Allah beri. Dia, dia lupa bahawa itu adalah istirahat yang Allah tunjuk tu sebenarnya untuk menyesatkan dia lagi kerana mereka menyangka dia mereka boleh bermohon sesuatu kepada kepada alam, kepada alam sekeliling, mohon kepada gerhana, mohon kepada uh, matahari dan seumpamanya. Ini adalah tuan-tuan adalah uh, satu perbuatan yang haram ya, di sisi uh, Islam. <clears throat> Sebenarnya <clears throat> kita sebagai umat Islam ya, sebagai umat Islam kita seharusnya menjadikan Al-Quran itu dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pedoman kita um, sebagaimana ya Al-Quran itu boleh kita jadikan ia sebagai uh, sesuatu yang kita ya sebagai pedoman kita sebagai petunjuk kepada kita Al-Quran itu petunjuk kerana Al-Quran ini boleh menyelesaikan banyak masalah bukan setakat masalah penyakit penyakit manusia ya penyakit penyakit yang berkait dengan jasmani manusia malah Al-Quran ini boleh menyelesaikan masalah ah, masalah psikologi masalah pendidikan ah, Al-Quran boleh menyelesaikan masalah sains pun Islam boleh ya kerana ah, Al-Quran itu adalah tanda-tanda daripada Allah Al-Quran itu adalah di dalamnya ada petunjuk di mana orang yang mahu petunjuk daripada Allah dia boleh dapat daripada Al-Quran apabila dia mentadabbur Al-Quran ini. <clears throat> Bukti menunjukkan bahawa Al-Quran pernah ya, memperbetulkan fakta-fakta uh, yang bersifat sains uh, Iaitu memperbetulkan al uh, Banyak kesalahan-kesalahan sains ya, yang terdapat di dalam uh, Bible misalnya ya Al-Quran telah menyelesaikan uh, kesilapan-kesilapan ini memperbentukkan fakta-fakta yang bersifat sains. Genesis chapter 1 ayat 16 hingga 19 menyatakan bahawa bulan mempunyai cahaya sendiri tetapi Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 61 ya Al-Quran Allah berfirman bahawa cahaya bulan itu adalah dari sumber yang lain yang bukan daripada bulan tetapi datang daripada matahari tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Sebenarnya tuan-tuan, fenomena-fenomena alam tak kira lah gerhana ke, supermoon ke, blue moon ke aa, ah, Ataupun hujan ah, meteor yang akan berlaku ah, pada tahun ni, bulan Desember ni Tentu akan nampak kerak ya, akhir-akhir bintang akan nanti Daripada langit itu sebenarnya adalah tujuan itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham. Sebagai umat Islam ni kita kena pegang uh, itikad hidup bahawa yang berlaku itu diperlihatkan oleh Allah Allah yang tunjuk Ya Allah yang tunjuk kepada kita ini sebagai satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang Allah nak tunjuk kekuasaan dia bila kita tengok ini kita perhatikan ya fenomena seperti supermoon ni kalau tuan-tuan kaji ya, secara sains supermoon ni bagus. Sebab apa tuan-tuan? <clears throat> kita boleh tentukan ya kenapakah kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam kita lihat sejarah nabi-nabi dahulu ya umat nabi-nabi dahulu kenapa umat-umat ini menggunakan kalender Samaria tidak menggunakan kalender Masihi. Oh, satu benda yang menarik. Kenapa kan begitu? Allah Subhanahu Wa Taala uh, menjadikan orbit bulan itu apabila mengorbit bumi itu dia bujur telur kenapa dia bujur telur ada ni kumah kalau kita gali lah pada Quran tu sebab Allah nak memuji ahli kita. Allah nak memuji ahli kita ni ikhlas ke tak ikhlas ha, itu kalau kita tak dapur dalam lah supermoon ni kita kena lihat dari sudut tu bukan kita mengaitkan benda-benda yang kita tak ada bukti Ya, tak ada bukti. Macam hari ini nak perbahasan tentang vaksin. Tak habis-habis. Ha, pro vaksin, anti vaksin. Kemudian yang tak setuju dengan vaksin, bawa. Ha, ah, perkara-perkara yang dia sendiri pun tak faham. Ini sebenarnya pada saya dia tidak begitu uh, tidak kondusif untuk umat Islam. Tapi kalau kita kaji uh, ini dari sudut hikmah dia, kenapa Allah buat begitu? Kenapa takwim kamariah ini? Yahudi menggunakan takwim kamariah hijrah juga menggunakan takwil amaliyah sebab apa? Sebab apabila bulan mengorbit bumi dalam bentuk wujud telur maka akan berlaku perubahan-perubahan ibadah ibadah tu boleh berubah mengikut musim ha, ah, gitu. Ramadhan ni eh? Ah, contoh Ramadhan kan eh? Ramadhan kita ni dia berlaku ikut musim. Dia tidak kekal musim panas dan tidak. Dia ada musim panas, dia ada musim sejuk, dia ada musim luruh, dia musim musim bunga ha, gitu. Kenapa itu Allah buat? Kalau kalender masih Masihi dia menggunakan uh, menggunakan berdasarkan menisbahkan kepada kalender uh, ah, Samsiah, kalender matahari. Kenapa? Kita tengok apa beza dia. Krisma disambung pada setiap 25 Disember Musim sejuk tak pernah berubah Tapi Ramadhan kita ni Ramadhan ni berubah